Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ni daurigas la laut legadon kai kun meditadon sur la vortoi en Buronio kai ni prescau atingis la finon de la parolado. Ni estas je pagio 364. Kai Zamenhof post laudi Schleier passas alla mencio almenau, se ne recte laudo, de quelcae esperantistoi. Nun mi transiros al laboranto e speciale esperantistoi. Ne venis ancora lo tempo scribi officialan historion de nia fero, cae mi timas che mi povos fare ian publican maliustagion al tiu au alia persono ce la compara taxado della merito e della diversa i batalantoi. Tiel mine nomos cion el ili aparte, sed al cioi cune mi esprimas coram dancon pri ilia laborado, e la nomo de cioi amico ed esperanto. De co chiaro i passis de la tago chiam esperanto aperis en la mondo? Ne facila estis citiui de co Non Nun mi vidas anca umi grandegan nombron da varmega e amico ed esperanto, quiu representas per si presca o ciuin landoin de la terra globo, presca cioin nazioin de la mondo cio in rango in stato in kai classo in della homo tre granda estas iamnia literaturo tre multa estas nia i gazetoi en la tuta mondo ni havas non grupo in kai clubo in esperantista in kai al nenio clera homo en la mondo la nomo de nia fero nun estas iam neconata kia mi rigardas la nunan brillantan staton de nia fero mi rememoras cortuscite pri la unuai pioniroi, quio laboris por mia fero en tiu gioia tempo, ciam amnicia rencontadis ancora unur mocon cae persecuton. Multae el ili vivas ancora o ca ili rigardas nun cun gioio la fructoen de sia laborado. Sed, hove, multae el niai pioniroi iam ne vivas. Dec occhiaroi estas granda pezzo da tempo. Entiu ci granda spazio da tempo la morto rabis al ni tre multe el niai fervorei cun batalantoi. Citi cio in nomoin esos nun aferonebla. Mi nomos nur caicain el ili. Tio esos laumi belega retorica pezzo por diri che ne eblas mensi ciuin. kai estas vere granda afero la comparo inter 1887 kai 1900 now queen pardono 1900 do tiui tec occhiaroi qui passis ek de la comenzo ec la malfit malfacila public publicado de la unua libro kai shaina al mi che citiu prescribo esta tre bela char che foie opportunas retro rigardi por compreni chiom da voio ni promenis al nia directo alla celo ci ni faras tio esas mia instigo cum mediti. Char kai foi oni diras qui e mi estas? Chu valoras la penon qui mi estas faranta nun? Sed por bone pri taxi tion la mi estas sopportune conduti che zamenhof retro riguardante chion oni faris en sufice longa tempo dec hoc iaro exemple estas suffice longa tempo por priugition. estas la tempo por uh, plen ci ne do mi esperas che vi profitas la occasion mediti sur uh, tiui vortoi pripensante kion vi faris en la lasta iaro kai nur poste pritaxi vin mem kai vian direkton kai vian vojon mi dankas vin pro latento mi salutas vin gis morgao kai kiel ciam antaŭe sen fine